त्यही यो हामीले चाहिँ रक्सीले यसो भन्छौँ भने रक्सीले के भने हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि लागु पदार्थले गएर हाम्रो नर्भस सिस्टममा हान्छ होइन त्यसको इन्फर्मेसनको चाहिँ सर्कल जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ स्लो हुन्छ जस्तो इन्टरनेट स्लो भयो जस्तो अरू स्लो हुन्छ त्यसको सादा प्रोसेस तुरन्त रियाक्ट गर्दैन अथवा अरू गर्छ अनि इमोसनल सा सेक्टरहरू जुन कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको छ त्यो कन्ट्रोलहरूलाई रिलिज गरिदिन्छ त्यस कारणले मान्छेले के गर्छ भने टेन्सन चाहिँ रिलिज भएर इजी भएको ठान्छ किन रसी खान्छ त किन ऊ ड्रग खान्छ त भन्दा उसले रिलिज भएको ठान्छ किनभने त्यो टेन्सन त्यति प्रेसर आइरहन्न त्यो प्रेसरलाई रिलिज भयो रिलिज हुँदैन तर त्यो पासिङ नै हुँदैन भनिन्छ एउटा सिगरेटको सम्पूर्ण निकोटिन निकालेर च्याट्टै एउटा जिब्रोमा लायो मान्छे चाहिन्छ निकोटिन निकालेर चाहिँ निकोटिन त्यसको स्ट्याक गरेर त्यति एउटा सिगरेटको निकोटिन जीवनमा पऱ्यो भने एकदम प्योर निकोटिन हाल्यो भने site is a like a cyanide तर हामी यत्रो चुरो खान्छौँ यत्रो अर्को अलि पहिला गएर ब्रेनमा गर्छ अब उसको स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने कुरो चाहिँ अनि त्यसबाट त उयो भयो भने उसको त त्यो कमजोरी त उसले पाल्या छैन भनेदेखि उसबाट त्यो एक्सन हुँदैन कमजोरी पाल्या छ भने त्यसले रोकिरह चाहिँ गएर रिलिज भएपछि त भ्या यही हो जस्तो त्यस कारणले मैले त्यो रसी नखाएको बेला पनि इमोसन भने अक्सर चाहिँ यदि जानकारहरू जसले अध्ययन गरेछ छ भन्दाखेरि ज्यान मारा भनेर थुनामा परेकाहरू चाहिँ त्यति खतरनाक हुँदैन सबभन्दा खतरनाक भने चाहिँ पटके चोर पर्सनल चोर अनि पर्सनल मर्डरहरू त्यति सजिलोले समातिन्छ त्यो छड्किन्छ नन प्रोफेसनल इमोसनलमा गएर एउटा एक्सन गर्दै एक्सन गर्दै जेल पर्यो भने यी हामीहरूका सोसल चाहिँ चिजहरू अब अलिकति छोटै थोरै हजुरको यो पोल्ट्री म्यानुअरको कुरा गरौँ त्यस पछाडि अनि अलिकति स्पिरिचुअल कुरा गर्छु यो पोल्ट्री म्यानुअर जुन हजुरले अहिले ल्याउनु भयो नि अब मैले मेरो जिज्ञासा चाहिँ बेसिकल्ली के हो भने अघि पनि हाम्रो अलिकति कुरा भयो हुन त त्यसमा हजुरले कुरा राख्नुभयो के अरे यो एन्टिबायोटिक फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लेभलको चाहिँ त्यति हार्मफुल छैन जो चाहिँ हाम्रो ह्युमन कन्जम्सनमा आउँदैन भन्ने टाइपको कुरा हो अब हाम्रो हामीले जुन एन्टिबायोटिक कन्जम गर्छौँ त्योभन्दा लोवर ग्रेडको रहेछ भन्ने बुझेँ मैले होइन पहिला त्यही एन्टिबायोटिक त्यो लेभलको काम गर्थ्यो जस्तो हामीले एन्टिबायोटिक भने सबभन्दा पहिला चाहिँ रिसर्च भएर फाइन्डिङ भएको पेन्सिलिन अहिले पेन्सिलिनले हाडै काम गर्छ त्यसपछि जेनेरेसन हुन्छ त्यसको डेभलप हुन्छ अनि त्यसको एउटा सिस्टमेटिक जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ अनि अहिले फिफ्थ सिक्स जेनेरेसनको एन्टिबायोटिक छ अथवा सेभेन्थको आइसक्यो स्वामीजीले भन्नुभएको कुराको स्पिडलाई अलिकति मैले मेजर एन्टिबायोटिकको त साइन्टिफिक इन्भेन्सनद्वारा जेनेरेसन अथवा स्टेजेसको भयो नि त पहिलो एन्टिबायोटिक भनेको त हजुरको पेनिसिलिन हो त्यसपछि स्ट्रेप्टोमाइसिनहरू आयो त्यसपछि जेन्टामाइसिनहरू आयो भने आजको यो हाम्रो एन्टिबायोटिक एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट एएमआर भन्ने कन्सेप्ट के हो त भन्दा मानिसले बिरुवा वा पशु पक्षीबाट उत्पादित भएको खाद्य पदार्थहरू खान्छन् यदि उनीहरूले खाएको खाद्य पदार्थमा चाहिँ ती एन्टिबायोटिकका रेजिड्यूहरू भयो भने मान्छे भोलि बिरामी हुँदाखेरि एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन भन्ने अवधारणा हो अब फिल्डको रियालिटी चाहिँ के हो भने आज मान्छेमा तेस्रो पुस्ताभन्दा आधुनिक चौथो पाँचौँ छैठौँ पुस्ताको एन्टिबायोटिक चलिरहेछ अनि मान्छेलाई प्रयोग गर्न छोडिएका दोस्रो तेस्रो काम नगर्ने मान्छेलाई अब पर्दैन यो भन्नेले पोल्ट्रीको उपचार भइरहेछ त्यो पनि अब अहिले एकदम कम अब त्यो पनि गर्ने जुन आधुनिक खेती पद्धति सेक्युरिटी यसमा विज्ञान र मेहनत जुन म्यानेजमेन्टको मेहनतको कारणले युजको फ्रिक्वेन्सी र क्वान्टिटी एकदमै कम छ तपाईँ नेपालको पपुलेसन हेर्ने हो भने बर्ड्सको र एन्टिबायोटिक हेर्ने हो भने त्यो नोमिनल छ जुन हामीले यति धेरै गम्भीर लिन्छौँ त्यसको सिनेरी एक्चुअली पहिलाभन्दा धेरै धेरै फरक छ त्यस्तो छैन त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले पोल्ट्रीमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएका एन्टिबायोटिकले मानिसलाई प्रतिरोध क्षमता प्रतिरोध क्षमतामा असर गर्छ भन्ने अवधारणा नै व्यवहारिक छ त्यो रियालिटीभन्दा फरक छ अब आयो तपाईँले अर्ग्यानिक मलमा कसरी भयो एन्टिबायोटिक एन्टिबायोटिक खुवाएर भने अब यहाँ चाहिँ यस्तै हो त्यो अघि नै मैले भने त्यही कहानी हो के सुन्यो के सुन्यो कति बुझ्यो भन्ने कुरो त्योभन्दा अर्ग्यानिक हुनलाई बेरियरहरू अरू थुप्रै छ जस्तै त्यसमा फङ्गस छ फङ्गस भइन्जेल त्यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हुनै सक्दैन त्यसमा चाहिँ हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू छन् जुन चाहिँ उसलाई क्रप्सलाई ड्यामेज गर्छ अर्ग्यानिक हुने सक्दैन अब हामीहरूका यहाँ जति पनि एग्रिकल्चरिस्टहरू र एग्रिकल्चर भन्ने बुझेका र ल्यामनले बुझेकोमा खास फरक छैन अर्ग्यानिक मेटेरियलको चाहिँबाट बनिया चाहिँ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भनेर लिने चलन छ गाईबस्तुको मल बाख्राको बडकुला कु कुखुराको मल नि अनि पात पतिङ्गर कुहियाको अर्ग्यानिक मेटेरियलको चाहिँ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भनिया छ अर्ग्यानिक मेटेरियल हो तर त्यसलाई पूर्ण रूपले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्न मिल्दैन अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर बन्नको लागि त्यसलाई फङ्गिसाइड र ब्याक्टेरिया साइड चाहिँ ब्याड ब्याक्टेरिया साइड सबै हट हट्या हुनुपर्छ अब कसरी हट्छ त भन्दा तिनवटा प्रोसेसले हट्छ एउटा चाहिँ त्यो जुन अर्ग्यानिक मेटेरियल हो त्यसलाई चाहिँ नाइन्टी फाइभ डिग्रीभन्दा बढी केही मिनट हिट दिनु पऱ्यो त्यसको रेसियो चाहिँ जस्तो सेभेन्टी डिग्री um, को टेम्परेचर दियो भने तिन दिन दिनु पऱ्यो त्यसपछि बढ्दै बढ्दा त्यसको टाइम गरेपछि अब हन्ड्रेड प्लसको टेम्परेचर दियो भनेदेखि चाहिँ फ्यु सेकेन्डमा विदिन मिनटमा त्यो सबै चिज खत्तम हुन्छ डम गरेर राखेर तातै हुन्छ त्यो पाके पनि हुँदैन त्यसले त्यो डम्प गरेर राखेर त्यसलाई चाहिँ के भने कम्पोस्टिङ सिस्टमको त्यसमा सत्तरी डिग्रीभन्दा माथि चाहिँ तिन दिन बस्यो भने बल्ल कम्प्लिट हुन्छ एउटा मेथड यो तिन दिन र त्यसको घट्दै घट्दै टाइम गयो अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक के अरे ऊ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू जुन राम्रा ब्याक्टेरियाहरू छानेर त्यसलाई स्प्रे गरेर त्यो चाहिँ त्यसलाई छोपेर राखेपछि त्योले चाहिँ सबै खाइदिन्छ अन्य चिज र त्यसलाई चाहिँ मोर रिच र अन्य not only that's organic fertilizer त्यो चाहिँ अब त्यहाँ ब्याक्टेरिया हुन्छ भेरी गुड ब्याक्टेरिया हुन्छ पहिलाकोमा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्यो चाहिँ पुरै ब्याक्टेरिया नै नै खत्तम गर्दै हुन्छ राम्रो नराम्रो सबै ध्वस्त गरिदिन्छ यो चाहिँ अर्को हिसाबले बनाइन्छ जसले गरेर पछि फिल्डमा हालेपछि पनि फिल्डमा त्यो गुड ब्याक्टेरिया फैलिएर अन्य ब्याक्टेरिया खानेदेखि फङ्गिसाइड फङ्गिसाइड खानेदेखि र इन्भाइरोमेन्टमा त्यो सोइललाई रिच बनाउने काम गर्छ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ बहुतै कम युज भएको छ अहिले संसारमा हामीले त्यो पनि लिएर आएर प्रयोग गर्छौँ त्यही कारण एउटा त्यो गरेका छौँ एउटा चाहिँ हामी कुक गर्छौँ अब हाम्रो न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ hundred five hundred seven degree टेम्परेचरबाट मुभ गर्छ अहिले चाहिँ एट्टी डिग्रीबाट छ घन्टा जति मुभ गर्छ एट्टी डिग्रीमा सेभेन्टी फाइभ एट्टी डिग्रीमा एउटा चाहिँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक हुने हाल्छौँ सिड हाल्छौँ त्यो ल्याउनु भयो त्यो भेट भएको चाहिँ कृषि मन्त्रालय भेट भएको त्यही ल्याउँदा त्यो गर्छ उसले उसलाई सोध्छ केही पनि थाहा छैन के रिसर्च गर्ने पनि छैन लिएर आएको हो भने तपाईँ स्याम्पल दिनुहोस् भने मैले लिएर आएको थिएँ आफूले स्याम्पल दिएँ स्याम्पल दिएपछि उसले के टेस्ट गर्ने त्यहाँ त्यो टेस्ट गर्ने चाहिँ किनकि पचास हजारभन्दा बढी टाइपको ब्याक्टेरिया छ त्यसमा कसले टेस्ट गर्ने ल्याएर यो ल्याउनु दिने भने हचुवा बनाएर मैले सातवटै आठवटा चिज मागेको थिएँ चारवटा ल्याउनु दियो अनि फेरि मागेको छ एकचोटि मात्र भने अब नदिने भनेर भन्छ फेरि के के पछ्या बिहा फेरि प्रोसेस गर्छ कुनै चिज नयाँ गर्न खोज्यो भने नयाँको लागि कोही तयारै छैन अब बदमासी गर्नेले त्यो सबै प्रोसिड्योरबाटै जाँदैन अर्कै प्रोसिड्योर युज गर्छ मैले धेरै ठाउँमा बोल्ने गरिरहेको छु ए पुलिस दाइ पुलिस दाइ त्यहाँ पार्किङ गर्नुहुन्छ भनेर सोधेछ एउटा गाडी भएको त्यहाँ नो पार्किङ देखिनस् अनि त्यहाँ अरू गाडी तिन चारवटा त पार गरिरहेको छ त्यसबाट सोध्यो तिनीहरू त मलाई सोध्दै सोधेन नि नसोधिकन पार गऱ्यो भने के पनि भएन देवजी भनेपछि हामीहरूको चाहिँ सिस्टमै त्यस्तो भएको हुनाले हामीहरू कहाँ चाहिँ त्यो प्रब्लम छ हामीहरू कहाँ त्यो प्रब्लम भएको अहिले अब हजुरले जुन नयाँ प्रोजेक्ट छ नि यसमा चाहिँ अनि अनि सेभेन डिग्रीमा कुक गरिएपछि सबै ब्याक्टेरिया त फेरि मऱ्यो नि त त्यो इभन भनौँ न मैले त्यो दुइटैमा जान्छ just pure organic organic fertilizer भने आमा फङ्गी साइड ब्याक्टेरिया साइड त्यो कुनै पनि अन्य साइड हुँदैन जम्मै चाहिँ किल गर्छ तर हामीलाई चाहिने ब्याक्टेरिया पनि त्यो छान्न सक्दैन नि मऱ्यो त्यो त खलास अनि कसरी हामीलाई माटो राम्रो माटो त त्यो के अरे फर्टिलाइजर हो नि अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भएको हुनाले त्यो नराम्रो मार्दा राम्रो नि मर्छ त्यसले अनि जेनेरेट गर्छ अब मैले अर्को चाहिँ भने बायोज्ञान हाले चाहिँ त्यसलाई त्यो चाहिँमा चाहिँ फेरि त्यसले खराब खान्छ ऊ आफू राम्रो हो अनि फिफ्टी थाउजन्ड टाइप प्लस त्यो एक्ज्याक्ट भने होइन फिफ्टी थाउजन्ड प्लस ब्याक्टेरिया छ यो सबभन्दा पहिला फ्रान्सले के अरे सरी रसियाले डेभलप गरे हो रसियाले त्यो दिए त्यो बाहिर त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्री पहिला त्यो छाप हुनाले अहिले पनि ल्याउनु त्यो पर्मिसन गाह्रो छ त्यसको त्यसपछि मैले मसँग भएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ एउटा हामी मैले ल्याएको सिङ्गापुरबाट हो केहीले जापानमा केहीले प्र्याक्टिस गरिरहेछन् त्यसले चाहिँ हाम्रो यो ड्रेन पनि क्लियर गर्नु त्यो सर स्प्रे गऱ्यो भने अहिले गनाइरहेको झ्यापझुपै गन्ध जान्छ भनेपछि त्यसको हार्मफुल ब्याक्टेरिया झ्यापै खाइदिँदैन त्यो गन्ध भनेको एमोनिया हो ब्याक्टेरिया हो एमोलाइटिक ब्याक्टेरियालाई कन्ज्युम गर्दैछ त एमोनिया प्रडक्सन गर्ने व्यक्तिलाई एमोलाइटिक ब्याक्टेरिया भनिन्छ तुरुन्तै अहिले चाहिँ हजुरको यो कमर्सियल प्रोडक्सनमा गइसक्यो गइसक्यो अहिलेसम्म हामी बिक्री गर्न चाहिँ हामी सकेका छैनौँ अलिअलि साधारण ट्रायल ब्रान्डिङहरू गरेका ब्रान्डिङ गरेका छन् ब्रान्डिङको अब हुँदैछ हामीले ट्रायल गरेर अनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सजिलो प्रडक्सन त भटबाट किनभने हामीलाई त मेन म्यान्युहरूलाई चाहिँ कुक गन्ध हटाउँथ्यो त्यसपछि त्यो एउटा सुरु भएको अब अहिले चाहिँ यसलाई प्रोजेक्ट बनाउने भनेर प्रोजेक्टको हिसाबले आयो अब त्यसलाई प्यालेटिङ गर्छौँ फेरि अब प्यालेटिङ गरेपछि चाहिँ अनि चाहिँ टेम्परेचर हाई भएपछि त्यो चाहिँ ninety nine percent we can say the this is organic fertilizer still hello नमस्ते आयो त अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्न मिल्छ ninety nine percent still I can say hundred percent हाम्रो न्यु प्रोजेक्टमा गइसक्यो अहिले अब आउँछ जुनमा चाहिँ हामी हन्ड्रेड टनदेखि to hundred ton two hundred fifty ton per day production गर्छौँ त्यो चाहिँ फुल्ली भन्न सक्छौँ किनभने is a more than hundred degree Celsius hundred five कि हन्ड्रेड टेन छ त्यसको प्रोसेसिङ त्यो चाहिँ हामी प्योर अहिले हजुरले जुन निकालेको छ नि यो चाहिँ प्लान्टमा राख्दा कस्तो आउटपुट आएको छ राख्दा कस्तो आउँछ भने फर्स्ट क्लास आउँछ कति मात्रामा राख्ने के नै भन्ने पनि हामीलाई अब त्यो क्रप वाइज गर्ने कि त्यो अहिले त हामी चाहिँ भेगमा निकालेका छौँ सबैलाई हुने गरेर पछि हामी त्यसलाई क्रप वाइज पनि गर्छौँ प्यालेटिङ गर्छौँ त्यसलाई पाल्टिङ गरेपछि मेन चाहिँ पाल्टिङको त्यो हार्ड ट्याब्लेट जस्तो हुन्छ त्यसले बिस्तारै त्यहाँ बसेपछि बिस्तारै डिस्चार्ज गर्छ एकैचोटि डिस्चार्ज गर्दैन त्यसको राम्रो पछि त्यो ग्रेन टाइपको हुने हुने भयो होइन प्यालेट ट्याब्लेट टाइपको हुनु नि हार्ड ट्याब्लेट टाइपको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर ट्याब्लेट बनाइन्छ कम्प्रेसर हो त्यो अनि अर्को पनि यो अनि अहिले हजुरको फेरि एकदमै अटोमेटिक सिस्टमको ठुलो पल्ट्री नयाँ मेरो अहिले पनि अटोमेटिक सिस्टमै हो ताने होइन त्यो होइन पहिला माथि माथि राखेर माथि राखेर तान अब तल उमाइ अनि त्यो आउँदैछ त्यस्तो आउने प्रोसेस छ अहिले पनि भइरहेको छ त्यो विभिन्न सेक्टरको अहिले पनि हाम्रो अटोमेटिक छ कति अटोमेटिक के अटोमेटिक अहिले पनि फुल्ली अटोमेटिक छ अहिले चाहिँ हजुरको प्रोडक्सन कति हुन्छ त चल्ला हामीहरूभन्दा सेकेन्ड को भन्दा हाम्रो नम्बर वान हुँदाखेरि छ गुणा ठुलो ह्याचेरी छ छ गुणाभन्दा बढी ठुलो छ हामीसँग छवटा चाहिँ सन्ताउन्न हजारको इन्क्युबेटर छ भने सेकेन्ड छ चारवटै पाँचवटा छ हप्ताको हामी सात लाखसम्म निकाल्न सक्छौँ त्यो चाहिँ पहिला बुकिङ गरेर त्यसको आधारमा ह्याच गरिन्छ कि ह्याच गरेर बेचिन्छ कस्तो हुन्छ हो त्यही हो यो यो विभिन्न चिज चल्छ यो संसारमा त्यो समयकाल परिस्थिति अनुसार चाहिँ चिजहरू परिवर्तन हुन्छ हिजो चाहिँ आवश्यकता हेरेर इन्डस्ट्री राखिन्थ्यो र इन्डस्ट्री चलाइन्थ्यो अनि आवश्यकतै पुरा गर्न सक्दैन थियो त्यस कारण मार्केटिङ भन्ने नै हुँदैन थियो अब अहिलेको चाहिँ यो इकोनोमिक स्केलै फरक भयो मान्छेलाई अब आउने यति वर्षमा यस्तो चिजको आवश्यक पर्नेवाला छ भनेर इन्डस्ट्री आउँछ भनेपछि अब त्यो दुइटै चिज प्यारलली गइरहन्छ सबै चिज अविनाशमा चाहिँ चल्ला के अरे बुकिङ गरेर साह्रै लामो समय पनि डेलिभरी दिँदैन भन्ने मान्छे नि मैले एउटा दुइटा सुनेको छु एउटा दुइटा थुप्रै छन् करिब करिब कुखुरा पाल्ने मान्छे हो किनभने त्यो त्यो बेलामा अब डिमान्ड एकैचोटि हाई भइदियो उत्पादन गर्न सक्दैन जब बायोलोजी ठाउँ हुनु पर्यो ठाउँ पोल्ट्रीमा पोल्ट्री सेड हुनु पर्यो त्यसपछि ह्याचेरीमा ठाउँ हुनु पऱ्यो अनि त्यो भइसकेपछि अर्डर गर्नु पऱ्यो प्यारेन्ट स्टक बाहिरबाट अर्डर गर्नलाई केही नभए पनि एकदम नर्मल टाइममा पनि दुई तिन महिना लाग्छ हुर्काउनु पऱ्यो सात महिना ए दस महिना त्यही लागिहाल्यो ठाउँ भएको खण्डमा अनि बल्ल चल्लो निक्लिन्छ अनि मान्छे किन्छन् त्यो जे किने जस्तो ल न यो दस पैसा जिरामरिच दिनु न दस रुपियाँ दिनुहोस् न भने त्यो किन्न आएर त चल्नु पाइँदैन नि अब एउटा एउटा निश्चित डिमान्ड हुन्छ भनेर प्यारेन्ट राखिया हुन्छ डिमान्ड अचानक चाहिँ जस्तो डेढ वर्ष दुई दुई वर्ष साढे दुई वर्ष पहिला मैले सोचे भन्दा डिमान्ड डबलभन्दा माथि भयो अब प्रडक्सन धेरै छ सबैको हिसाब गर्दा प्राइस घट्छ भन्नु मैले अलिअलि घटाउनु थालेको थिएँ डिमान्ड यस्तो भयो भने घटाउनु पर्यो आफ्नो डिमान्ड अब अहिले भन्नुहुन्छ भने अब हप्ता तिनचोटि निस्किन्छ जहिले भने त्यसले पाइन्छ त्यो दिन आयो भने पाइन्छ किन बिग्रिसक्यो प्राइस पनि कम छ अर्ली बुकिङ गर्नु परेन गरे राम्रो प्रोफेसनल हो भने उसले अर्ली नै बुकिङ गर्नुपर्छ सधैँ यस्तो दिन पनि रहनु सधैँ त्यस्तो दिन पनि रहनु प्रोफेसनल हो भने उसले बुक गर्यो भने भने बेला पाउँछ अब जिरा किने जस्तो किरान दोकान गरेर जिरा गरेर त ल्याउनु नि दस रुपियाँ जिरा मरिचमा आयो जस्तो पाइँदैन त्यो उत्पादन हुनु पऱ्यो कुखुरा फुल पार्नलाई र ह्याच गर्न सात आठ महिना लाग्छ हुर्काउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि मेसिनमा अन्डा हालेपछि एक्काइस दिन लाग्छ चल्ला निकाल्नु अनि कहाँबाट जिरा मरिच किने चल्ला मान्छेलाई चाहिँ अहिले पनि अनि अहिले अधिकारीलाई चाहिँ अधिकारीलाई दुवै कुरो थाहा हुँदो रहेछ यो मेसिनले निकाल्यो त चौबिस घन्टा निक्लिन्छ होला एक्काइस दिन निकालिदिन्थ्यो के खानु मेसिन चाहियो भन्ने हुन्छ मेसिनले मास प्रोडक्सन गर्नलाई हामीहरू कहाँ अहिले वर्षको छ करोड अन्डा सेट गर्ने ठाउँ छ बच्चाको लागि चल्दा निकाल्दा त्यति स्पेस छ भने एकचोटिमा पचास हजार पचास लाख बोलेको होइन मैले एकचोटिमा अन्डा कतिवटा सेट गर्न सक्छौँ भने सत्ताइस लाख चौसठी हजार अन्डा सेट गर्छौँ भने हामी चाहिँ पच्चिस छब्बिस लाख एकैचोटि निकाल्ने हो भने त्यो सेट एकैचोटि गरेर एकैचोटि निकाल्ने पच्चिस लाख चल्ला चाहिँ पच्चिस लाख चल्ला एकैचोटि पच्चिस लाख मार्केटमा ठेल्न सकिने भयो एकैचोटि निकाल्न सक्छन् ठेल्ने बेच्ने बाँड्ने कुरो बेग्लै हो क्यापेसिटीको मात्रै कुरो पच्चिस लाख चल्दा एकैचोटि निकालौँ भन्ने पनि सक्छ अब त्यो चाहिँ आफ्नै त्यो आफ्नै प्यारेन्ट्सको त्यो अन्डाबाट निकालिन्छ कि अरूको अन्डा पनि किनेर गरिन्छ त्यसमा हामीले त्यो आफै आफ्नैको मात्रै जति कपेसिटी निकाल्ने आफ्नैबाट निकाल्ने त्यो अब पच्चिस लाख त कतिवटा कुखुरोले चाहिँ हाँस गर्ने कुखुरो चल्न निकाल्न त कति त्यो भएपछि यो त मास प्रडक्सन मेसिन हो चौबिस घन्टा निकाल्ने त्यही एक्काइस दिने लाग्छ अर्को कुरो चाहिँ अधिकांशले चाहिँ यसो अन्दाज गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलोबाट चाहिँ चल्लो भन्छ सेतो चाहिँ त्यत्तिकै हो भन्ने चाहिँ अन्दाज लाउँछन् यसो गरेर त पहेँलो त त्यो योक हो नि भन्ने बन्छ चल्नु सेतोबाट पहेँलो चाहिँ त्यसको खाना हो त्यो पेटा गएर बस्छ त्यही ढाँसेट हो त्यो पनि एउटा कुरा छ सामान्य रूपमा मान्छेहरूले के भन्छ भने पेट लाग्ने मोटो भएपछि पहेँलो भएको चाहिँ बाहिरको सेतो सेतो खाऊ है त्यही हो यो यहाँ समाजमा के भने नचाहिने कुरो चाहिँ बढी फैलिन्छ चाहिने कुरो बुझ्नलाई अलिकति बुद्धि आफूसँग चाहिन्छ भने दुइटै चिज फर्स्ट क्लास छ दुइटै चिजमा स्पेसल प्रोटिन छ स्पेसल न्युट्रिसन छ त्यसको सेतोको भ्यालुजमा अलिकति केही अन्य चिज बेटर साइड छ भने पहेँलोको साइड अन्य बेटर साइड छ आज डब्लुएचओले कोलेस्ट्रोल भन्ने चाहिँ चिजै हटाइदियो त्यो डिजिजबाट हटाइसक्यो होइन हटाइदियो घिउ खानु हुँदैन भने चाहिँ यहाँकै हट स्पेसलिटीहरू चाहिँ दिनको चाहिँ एक चम्चा घिउ बिहान बेलुकी भातमा खाँदा फर्स्ट क्लास हुन्छ भने साइन्स भने चाहिँ एउटा स्टडीको सुरु हुन्छ एउटा फाइन्डिङ हुन्छ त्योभन्दा अगाडि फाइन्डिङ थप हुँदै जान्छ तर त्यो हामी अप टु डेट गर्दैन एउटै चिज क्यारी गऱ्यो गऱ्यो गऱ्यो गऱ्यो त्यही चाहिँ हो होला हामी अनि अन्डामा अर्को पनि कुरा छ हामीले मेरै छिमेकमा म अन्डा किन्छु त्यसले के गर्छ भने फर्स्ट ग्रेडेड अन्डा भनेर तिन सय रुपियाँमा दिएको थियो अहिले है पन्ध्र बिस दिन अगाडि त्यो फर्स्ट ग्रेडेड अन्डा चाहिँ मैले तावामा राख्दाखेरि त्यो फ्याल्ल भएर गएन फट्ट फुटाउँदाखेरि सेतो भएको यसो फैल्यो भने त्यो पहिलो चाहिँ ढिका बस्यो अर्को पालि उसले चाहिँ दुई सय साठीमा अन्डा दियो यो चाहिँ सेकेन्ड ग्रेडको अन्डा है भनेर एउटा होलसेलरले दिएको छेउको आइरहनु त्यसको रियालिटी त्यो चाहिँ फट्ट चाहिँ फिल्ल फैलिएर गयो त्यो खास त्यो त्यो खाने त्यो फेल्ला भएको चाहिँ त्यो सेकेन्ड ग्रेड लाइन पनि होइन फर्स्ट ग्रेड पनि होइन त्यो चाहिँ हो कन्ट्याम्परेटेड वा ओल्ड स्टक त्यो सानो भए पनि ठुलो भए पनि अन्डा चाहिँ टक्क फोरेर राख्दाखेरि सेतोले पानी फ्याँक्नुहुन्न पहेँलो चाहिँ ढरक्क जति अल्को ढिको ट्वाक्रक्क बस्यो त्यति फ्रेस र त्यति त्यो चाहिँ रोग ब्याक्टेरिया त्यसमा छिराखेको फ्रेसै भयो किन ब्याक्टेरिया छिर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो फ्ल्याट भइहाल्छ अन्डा चाहिँ सजिलो छ ट्वाक्क फोरेर हाल्दा त्यो सेतोले पानी फ्याँक्नुहुन्न टक्क सेतो फै अलि फैलिन्छ तर त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ ऱ्याल पानी फ्याँकिदिन्छ कि पनि त्यो पनि सेतो चाहिँ इफेक्टेड भयो पहेँलो बस्यो भनेदेखि र फ्या फ्या फ्यालल्ला पहेँलो भयो त त्यो खानै हुन्न फ्याँकिदियो हुन्छ खानै हुन्न त्यो द्याट्स एक्सपायरिङ त्यो चाहिँ सामान्य ज्ञान भयो मान्छे सजिलो सजिलो अनि अर्को कुरो हामी जस्तोले त अन्डा चाहिँ बोइले अन्डा चाहिँ खाना साथ यो अन्डा खानु हुँदैन नखाउने पनि टक्कै भनिदिन्छन् त्यो पनि धेरै कार चाहिँ छैन मिठो भए खानु पनि नमिठो भए नखानु अनि त्यो नरिवल जस्तो टक्रक टक्रक जान्छ राम्रो चाहिँ अन्डा अनि अर्को चाहिँ त्यो फ्यास भन्छ अनि पत्र पत्र निक्लिदिन्छ अनि स्वाद पनि हुँदैन त्यसको म कहिले काहीँ त्यो अन्डा खाएँ भने त्यो भयो भने मैले सटक्कै फ्याँकिन्छ हजुरहरू त बजारमा गएर अन्डा खाँदा त्यसबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होइन अन्डा हेरेर चाहिँ थाहा हुन्न फोरी पनि थाहा हुन्छ पकाएर खाँदा पनि थाहा मजाले थाहा त्यो त एउटा पुरानो त्यो पुरानो चाहिँ भयो त्यो चाहिँ त्यो पनि लेम्यान हो जस्तो पहिला के भने यसो सूर्यलाई हेऱ्यो कति हेऱ्यो हेरेपछि चाहिँ यो अन्डा राम्रो छ भन्छ अनि अरूले पनि हेर्छ त्यो के हेर्ने चाहिँ बुझ्याउन धेरै है ए हेर्छ भएको चाहिँ के भने पुराना अन्डाहरू चाहिँ ऊ लागे हुन्थ्यो भाले लागे हुन्थ्यो अनि चाहिँ त्यो राख्दा राख्दा त त्यो त इम्ब्रोइड डेभलप हुन्छ लाइभ हो त्यो त इम्ब्रोइड डेभलप भएर त्यहाँ इम्ब्रोइड डेभलप भएपछि ब्लड डेभलप हुन्छ ब्लड डेभलप भएको चाहिँ प्रकाश छेकिन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु त्यो लाइट आउँदैन कि सूर्यलाई लाइट पुरा आयो भने चाहिँ ठिक भयो अलिअलि डट आयो भने पनि अलिकति काहीँ डार्क पोर्सन देख्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ ब्लड डेभलप भइसक्यो पुरै भयो त चल्यो डेभलप भयो त्यो खाना त्यो चल्ला छ कि छैन भनेर हेर्ने तरिका हो अब बाँकी पानीमा हालेर हेर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब भित्र जुस हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा अलिकति एयर पकेट हुन्छ टाउकोपट्टि अनि त्यो एयर पकेट बढ्छ र त्यो हलुङ हुन्छ त्यो भित्रको रस सुक्छ डिहाइड्रेट हुन्छ सुकेपछि मोर हल्का हल्काएपछि पानीमा राखिदिनु उत्रिन्छ उत्रेपछि खानु भएन कि त्योभित्र चाहिँ ड्राई भयो त्यो पनि संसारको ड्यामेज नै कुरा हो उमेर बढी उमेर बढी भयो के अन्डाको उमेर बढी भयो भयो अथवा के अरे ऊ चाहिँ ह्युमिडिटी र टेम्परेचर फरक भने सुकिदिन्छ कि सिद्र हुन्छ नि त अन्डामा त्यहाँबाट त्यसको पानी लस हुन्छ लस एयरको भाग बढेर गयो बढेर गएपछि त्यो हल्का हुन्छ हल्का भएपछि पानी हाल्दाखेरि उत्रिन्छ त्यो खाना भएन फ्रेस हो त्यो भने त्यो एउटा सजिलो टेक्निक गरे अब जाने भने त्यो भयो यो हुन अब हार्ड चाहिँ अब ल्याब टेस्ट भने त्यो परेन होइन त्यो अन्डाहरू थाहा हुन्छ अन्डा फोरेर राख्दाखेरि यल्लो टक्रक्क बस्नु पऱ्यो अलिअलिसम्म फ्याट भइन्छ खाना हुन्छ सेतोले पानी खानु भएन हिल्लो गयो भने फाले नै भयो ड्यामेज नै भयो त्यो ड्यामेज भयो जब जब यो बजारमा चल्लाको डिमान्ड अलिक कम हुन्छ त्यो चल्ला बनाउने अन्डा पनि खानेमा मिसाएर बेच्दिन्छ बेच्दै बेच्दैनन् त्यसरी अब यो चाहिँ अब यही हो हल्ला बढी हुने त्यसरी केही गर्दैनन् त्यो चाहिँ बेच्न पऱ्यो भने अब कोही कोहीले गऱ्यो भने कुरो बेग्लै भयो अनि अब त्यो सबै गर्दैनन् भने छैन नर्मली त्यसको मार्केटै बेग्लै हुन्छ र त्यो कसैले त्यही अन्डा मन पराउने पनि छ चाइनातिर चाहिन त गेमिक गरे त्यो त अर्कै छ नि त्यो त्यो त जुन तपाईँले भित्र अन्डा बनाएको फिलिपिन्सको चाइनिजहरूको त सत्र दिन सत्र दिन डेलिकेसी एकदम ज्वाइँलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने आइटम कहाँ त्यो इन्कुबेटर कम्पनीहरू ह्याचरी नै राखे हुन्छ त्यो प्रयोजन फुड सिस्टममा तपाईँको सत्र दिनमा सोह्र दिनमा निकाल्नु स्टिमिङ गरेर त्यसको खाने त्यो त बिजनेसै हो डेलिकेसी अब चाहिँ यो सबै बाँचा मासुको यो बिजनेसको कुरा चाहिँ यहीँ क्लोज